メキシコシティに来ています今日は12月の27日木曜日年末年始を、えー、オアハカで過ごすのに今メキシコシティに来ていますはいはいこんにちはじゃあこれからねオアハカっていうところで、えー、年越しをして 私は生まれ変わって帰ってきてまた2020年ね、えー、過ごせるようにということで、えー、ということでこれまあちょっとバスターミナルこれメキシコシティのバスターミナルに来てるのあ来たね来たねこれやこれからちょっとお墓の方に行ってきますピースバイバーイ ましたトイレ休憩着いたそこから疲れた7時間のバス旅お墓着きました 中何これはラハスって唐辛子を刻んだものですえー、怖っ赤いねでしょうん、辛いちょっと辛い美味しいですねそうね赤いソーストマトのソーストマトと多分チリのソースかな赤いからサラサラのこれ いいね俺は好きです美味しいお腹すいた私もなんか食べないとホットドッグ100円約グラシアス 1日目クリスマスツリーがまだあるよはいこんな感じで1日目スタート に来たよ 噂のお店に来ましたビール頼んじゃったグラシアスグラシアスあお腹すいた美味しそうにごめんなめちゃ飲んでるよもう朝から生地がトルティーヤみたいなやつで お肉私らお肉頼んだのとあとベジタリアンも頼んだらお花がついてきたそう美味しそう食べようぜ回してのはいはいさあこうやってオアハカチーズっていうのがね有名なんだねこっちはこういうそうだねちょっと筋状になったチーズオアハカチーズ美味しいんだよねね避けるチーズみたいやば残しそう とあんまり映せないはいごちそうさまでしたはいちゃん撮ってるよこちら今日は やる方に来ていますでは行きましょうあーちょ見て見て見て見て見て見てほら生命の木超かっこいい刺繍ねほらほらほらほらほらほらほら太陽でしょ好きでしょ これはやばいさすがだな私は食べらんない Oaxaca.みかん10円。 n i e アイス試食人参とココナッツあとナッツいただきますいやこれはサボテンのアイスだそうです 可愛いからこれ買う。